to pretend it isn't true But even when I want, it's like I can't get over you, over you En eh, Fem va néixer fa 10 anys, mm, fruit de la iniciativa personal d'una xicota que es diu, que es diu Victòria, que bueno, necessitava un lloc on, on poder-se vestir, perquè vivia a casa amb la família, i en lloc d'agafar un pis per ella sola va pensar que podia compartir-ho i y llogar un, un local el mateix preu. Bueno, el tipo de personas que vienen son desde crossdressers hasta transexuales, todo el abanico. Hay personas que solo, que solo están aquí dentro del local, no salen y con eso ya son felices. ¿no? Con, o sea, cada persona tiene sus necesidades. Después hay otro perfil que se viste aquí pero necesita más. necesita salir, interaccionar con la sociedad y sale. Y después está el otro perfil que es el que evoluciona a, hacia la transexualitat. Compartir-ho, no haver-nos d'amagar, a parlar amb gent com nosaltres, descobrir-nos... Mm, a l'associació som una vintena de, de sòcies, és a dir, les que paguem el lloguer a Escote, i després al voltant nostre es mouen com unes 200 persones amigues, no? que bé venen, que, bueno, venen els dijous, que és el dia de portes obertes, eh, o bé a les festes, els sopars que fem. So give me all the magic Give me all the magic that we made It's like a giant in my heart, babe This bàsicament el que fem és acompanyar a, eh, a persones eh, crossdressers, tra travestis, eh, sexuals, gent transgènere, eh, mm, acompanyar-los en el seu trajecte vital. No? Bàsicament, per gent que comença, gent que surt de l'armari, que, que diu, bueno, jo, a mi m'agrada vestir de dona, però, però em fa vergonya, tinc por, no sé on fer-ho, necessito un lloc segur, discret, tranquil, on fer-ho, i, i aquí és el, se Yo me encargo de las redes sociales, yo estoy en el Facebook, en el YouTube. Cada una es una amiga un papel digamos a mesura que vens per aquí, vas guanyant confiança, doncs arriba un altre i, i que, bueno, el que t'han fet a tu doncs ho transmets a la que ve d'enrere, no? Vull dir que uh, si a tu t'han explicat on comprar, on comprar una perruca, o has anat a comprar, doncs, i t'han acompanyat, doncs acabes anant a acompanyar la novata a, a comprar-se a comprar la perruca. I, I ho portem això, a base, a base de voluntariat. Eh, tres o quatre persones són les que portem, la Judit, la maquilladora, Paula, jo, Eh, son las que más més tiran, tiran del carro en, en la cuestión organizativa. Después hago recibimientos a las personas que son nuevas, les hago una explicación de cómo funcionamos. Siempre he sido una persona bastante altruista. Creo que va un poco con mi personalidad. Y en esta ocasión, además de ayudar a otros, me ayudo a mí. hem fet estic des del novembre del curs passat, que estava farta de viure sempre d'amagat, només vestir-me quan no hi havia ningú a casa, sempre a casa sola, i volia compartir-ho amb més gent i vaig buscar per internet i a la pàgina de persones trans de la Generalitat vaig trobar aquest lloc i vaig venir. Cuando llegué a los 24, mmm, tuve la suerte de conocer esta asociación en la cual me acogieron muy bien. Eh, me trataron siempre como, chica. El primer día ya me preguntaron cómo me llamaba, yo le dije mi nombre de chico, pero ellas me trataron como, siempre como chica. Y encontré pues mucho respeto, comprensión, ayuda y me ayudó a crecer mucho como persona, eh, a conocerme a preguntarme más cosas sobre mí que antes no me había preguntado. ¿no? Creo que fue eh, determinante para mi evolución personal conocer esto. Això em va servir para explorar-me, descobrir-me i després per atrevir a mostrarme tal como sóc sempre a tot arreu. Quan descobreixes que ets, que ets el rarito de la clase, y eh, i et penses un moment que, que això algo que només me em passa a mí, El resta de la humanitat no, són normals, nosaltres no. I, i, això, i bueno, descobrir que no, que hi ha, hi ha altres com, persones com tu, eh, és molt alliberador. I que, a més, poder-se sentir eh, acompanyada, eh, encara més. No? Llavors ja és gratificant, el sentit de dir, bueno, hi ha algú que li puc agafar del braç i repoljar-me amb ella i dir-me, porta'm, ajuda'm, eh, guia'm, no? I, i, i després ho faré, ho faré un, <laughs> un altre, no? Que... Quan vaig arribar aquí, ni tan sols era del tot conscient, era conscient però només a mitges de que sóc dona. Em definia com a travesti perquè hi havia moltes coses que no sabia i no era molt conscient tampoc. Perquè eh, se'ns educa, se'ns fa pensar que això eh, no són formes eh, correctes, acceptables de viure. I per tant, no les no, eh, penses que no pots manifestar-les en públic. Un dia te miras al espejo i no te reconoces però en el fons eres tu. I esto fue lo que me pasó. Jo ara veig així, com em veieu, sempre, a tot arreu, amb el qual ja no, ja no ho necessito per no amagar-me, ja no ho necessito per parlar amb gent com jo, en veig altres bandes. I tot i que Barcelona, doncs això dic, sigui una, una ciutat lliure pensadora on pots sortir al carrer sense que et passi res, Uh, sí que segueix havent aquesta transfòbia interioritzada, aquestes pors interioritzades a les persones trans. I és en això el que, Desde de, CEM, desde Generem, desde otros colectivos, estem eh, cambiar la manera de pensar. Es muy importante que una asociación como esta eh, siga viva, ya que a mí personalmente me ayudó mucho porque yo vine sin, sin nada y ellas me ofrecieron todo. i de ser una, una entitat purament eh, d'això molt tancada, de ser un gran armari de 120 metres quadrats on, on la gent venia aquí a vestir-se però, però no sortia al carrer amb por, amb, amb, amb, amb vergonya i, i, això, i per això era un lloc secret, eh, hem passat a, a, a buscar una visibilització davant de la societat, a reclamar el nostre lloc eh, a, la, a la societat y a perdre aquest por y i, aquesta, i, Lo que vamos a celebrar es la victoria de este modelo, la victoria de ayudar a la gente que, se, siente, que se siente de esta forma y que saben que tienen un lugar en el que serán acogidas. Yeah.